una semana de vida. nueve pollitos, seis negritos que parecen pingüinos y tres cremitas. Y parece ser que hay un, un macho negro y un, y un machito rayado de color crema, pero bueno, todo se verá. Esta es su primera experiencia en el exterior.